صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله የተሰጠኝ ርዕስ መጀመሪያ የተነገረኝ የልብ ድርቀት ምክንያቶችና መፍትሄያቸው የሚል ነው። ልቤን ፍለጋ የሚለው ውስጥ የተካተቱ ሀሳቦች ናቸው። በኢድኒላህ የተወሰኑ ነጥቦች አንስቼ ሁላችንም ስንቅ ለኔም ለራሴም ነው የምናገረው። ተናጋሪ ቅድሚያ የሚሰማ ራሱ ነው ይባላል። የሚናገር ሰው የሚናገረውን መጀመሪያ የሚሰማው እሱ ነው እና ራሴንም ለመምከር ፈልጌ የምናገራቸው ነጥቦች ነው የሚሆኑት። ልባችን እንደ አካላችን ይታመማል፣ ጤነኛ ይሆናል፣ ይሞታልም። ልብ አካል ጤነኛ እንደሚሆነው ልብም ጤነኛ ይሆናል። አካል እንደሚታመመው ልብም ይታመማል። አካላችን ሞተ እንደምንለው ልባችንም ይሞታል። አካላችን ጤነኛ ለመሆን የሚጎዱትን ለአካላችን ጎጂ የሆኑ በሽታን የሚያመጡ ተውሳኮችን ማስወገድ መቻል አለበት። ጎጂ አካልን የሚጎዱ ነገሮችን ማስወገድ መቻል አለበት። ሁለተኛ አካልን የሚጠቅሙ ምግቦችን መመገብ ያስፈልጋል። አካላችን ጤነኛ ለመሆን ግልጽ ነው አይደለም? አካላችን ጤነኛ ለመሆን በሰላም ለመኖር በአፍያ ለመኖር አካላችን የሚጎዳ ነገር ወደ አካላችን እንዳይገባ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደዚሁም ደግሞ የሚጠቅምና የሚያጎለብት ነገር አካላችን መመገብ አለበት። አንድ አይነት አናሎጂ ነው ያለው፣ ከልብ ጋር ተመሳስሏል። ልባችንም ጤነኛ ሆኖ በሰላም ለመኖር ልባችን የሚጎዳ ነገር እንዳይገባብን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ልባችን ደግሞ ምግብ የሆነ ነገር ልንመግበው የሚገባ ጠቃሚ ነገር አለ። እነኚህ ሁለት ነገሮችን ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ ለማንሳት የምወደው። አካላችን ጤነኛ ለመሆን ጠቃሚ ምግብ ያስፈልገዋል፣ ጎጂ ነገርን ማስወገድ አለበት እንዳለው ሁሉ ልባችንን ለልባችን መርዝ የሆኑና ልባችንን በሽተኛ ሊያደርጉ የሚችሉ ከዛም አልፎ ልባችን ሊገሉብን የሚችሉ ነገሮችን ማወቅ አለብን፣ መጠንቀቅ አለብን። ዑለማዎች እነ እብነ ረጀብ አልሐንበሊ እና እብኑል ቀይም ረሕመቱላህ ዓለይህ እና ኢማም አልገዛሊ እነዚህን የቀልብ በሽታዎች በተለያየ መንገድ አስቀምጠዋቸዋል ሁሉም የሚስማሙባቸው ሱሙም አልቀልብ አልአርባዓ ሱሙም አልቀልብ አልአርባዓ አራት የልብ መርዞች አሉ ማንኛውም ሰው ልቡን ከጥቃት ለመጠበቅ ልቡን እንዳይሞትበት እንዳይታመምበት ለማድረግ የሚያስፈልጉ እንድናቃቸው የሚያስፈልጉና እንዳንሰራቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው አራት መርዞች አሉ። መርዝ አካላችን ውስጥ ሲገባ ወዲያውኑ አካላችን ይመረዝና ጤናችን አደጋ ላይ ይወድቃል። እነዚህ አራት ነገሮች ደግሞ ወደ ቀልብ ከገቡ በጣም አደገኛ ነው የሚሆኑ። የመጀመሪያው ፉዱል ከላም ትርፍ ንግግር ማብዛት አላስፈላጊ የሆነ ንግግር ማብዛት ሁለተኛው ፉዱሉ ነዘር ሐራም የሆነ አላስፈላጊ እይታን ማብዛት ሶስተኛው ፉዱሉ ልሙኻለጣ አላስፈላጊ የሆነ መቀላቀልን ማብዛት አራተኛው እና የመጨረሻው ፉዱሉ ጣዓም ከልክ በላይ ምግብ ማብዛት እነኚህ አራቱ የቀልብ ሱሞች ናቸው፣ መርዞች ናቸው። እነዚህ አራቱ ተለይተው ወጡ እንጂ ወንጀል በአጠቃላይ የቀልብ መርዝ ነው። ቀልብን ይመርዛል፣ ቀልብን ለበሽታ ይዳርጋል፣ ከዛም አልፎ ለሞት ይዳርገዋል። ምናልባት ኡስታዝ አለላህ መጽሐፉ ላይ የበሽተኛ ቀልብ ምልክቶችን አስቀምጦልናል። ስናነበው በደንብ ግልጽ ይሆናሉ። ቀልብ ሲሞት ደግሞ ምንድን ነው ምልክቱ የሚለውንም አስቀምጦልናል። ጠቅለል ሲደረግ ቀልብ ሲታመም ወደ መልካም ነገር ያለ ተነሳሽነት ይቀንሳል። ለወንጀል ለመጥፎ ነገር ሰዎችን ለሚጎዳ አላህን ለሚያስቆጣ ነገር ያለ ተነሳሽነት ይጨምራል። ቀልብ ሲታመም ማለት ነው። ቀልብ ጤነኛ ሲሆን ደግሞ ለመልካም ነገር ያለ ተነሳሽነት ይጨምራል፣ ለመጥፎ ነገር ደግሞ መጸየፍ ይጀምራል። ለዚህ علماء ዑለማዎች من ብለው موال آه، ابن المبارك عبد الله بن مبارك من قالوا رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها ወንጀልን አይቻለው ልብን ስትገድል ነው ያየሁት ወንጀል በአጠቃላይ የልብ ገዳይ ሆኖ አይቼዋለሁ ወንጀልን ማዘውተር ደግሞ ውርደትን ያከናንማል ይላሉ። ወንጀል በጣም የሚያዘወትር ሰው ከሰው ፊት ሀይባው ይወድቃል። ሰዎች አያከብሩትም፣ ዙል ይላበሳል ማለት ነው። ወተርኩ ዝኑብ ሐያቱል ልቁሉብ ወንጀልን መተው ለልብ ህይወት ነው። ልባችን ህይወት የምታገኘው ወንጀልን በመተው ነው። ወኸይሩ ሊነፍሲካ ዕስያኑሃ ለነፍስህ የሚሻላት እሷን ማመፅ መወንጀል ነው የሚሻላት። እሷ የምትፈልገውን ነገር ተቃራኒ መስራቱ ነው የሚሻልህ ላንተ። እሷን ከተከተልክ ወደ ወንጀል ከሄድክ መጨረሻው አደጋ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አነስ በዘገቡት ሐዲት ላይ ምን ብለዋል? ፍጡል ልከላም ይህ ንግግር ማብዛትን አስመልክተው ላ የስተቂሙ ኢማኑ ዓብድ የአንድ ባሪያ ኢማን አይቆምም፣ አይቋቋምም። ሐታ የስተቂመ ቀልቡ ልቡ ቀጥ እስከሚል ድረስ ወላ የስተቂሙ ቀልቡ ሐታ የስተቂም ሊሳኑ ምላሱ ቀጥ እስኪል ድረስ ልቡ ቀጥ አይልም አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላት ወሰላም። ምላሱ እስካልተስተካከለ ልቡ አይስተካከልም። ልቡ እስካልተስተካከለ ድረስ ደግሞ ኢማኑ አይስተካከልም። بل حديث لا ابن عمر بزقبوت دقمو لا تكثر الكلام بغير ذكر الله الله انك ما استاوس وش اونن وري زازات التبزو على اسفل لاقي قيل وقال اندي تبالا اندي هالا اندزي هنا لدنيا ام لاخرة مما يتأكم نققر التبزو فإن كثرة القلوب فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلوب كالله وجه هنا نققر ما بزات ልብን ያደርቃል ከአላህ ዘንድ ደግሞ እጅግ የራቀው ልብ ማለት የደረቀ ልብ ነው አላህ ቀልባችንን ያለስልስልን ቀልብ ሲደርቅ አብሮ ብዙ ነገር ይበላሻል ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ይበላሻል ሚስት ከባሏ ጋር ትጨቃጨቃለች ባል ከሚስቱ ጋር ይጨቃጨቃል አብረን ከምንሰራው ሰው ጋር አንጣጣምም ቀልብ ከደረቀ ብዙ በሽታ ነው አብሮ ይዞ የሚመጣው ማለት ነው عقبة بن عامر رسول عليه الصلاة والسلام من الكواتشو إلال يا رسول الله أنتو يا الله ملك تنياوي من نجاه من الشالنيال لنديت نو نجا نوج أو من دنو بيت أي كواتشو أمسك عليك لسانك إهم ملاسهن تبك وليسعك بيتك بيته يسفع وابكي على خطيئتك بونجه لا الكسر النبي عليه الصلاة والسلام ምላስክን ያዝ፣ ጠብቅ፣ አላግባብ ንግግር አታብዛ። ወልየሰዕከ በይቱክ ቤትህ ይስፋ፣ ሌላ አይብ ውስጥ አትግባ፣ የራስህ ቤት ይበቃሃል። ጠብቃቃ ባለህ ነገር ወብኪ አላ ኸጢአቲክ፣ ወንጀል ላ አልቅስ። ምን ሰራው አላህ ዘንድ ምን ይዤ ልቀርብ ነው ብለህ ለራስህ አልቅስ አሉ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም። ሁለተኛው እሱም ያልኳችሁ ፍዱል ነበር ነው እይታ ማብዛት ሐራም እይታን አስመልክቶ ደግሞ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሙስነት እንደተዘገበው ምን አሉ ወነظረቱ ሰህሙን መስሙሙ ምን ሲሃም ኢብሊስ ሐራም የሆነ እይታ አጅነቢይን በስሜት መመልከት ሐራም የሆነ እይታ يا إبليس ጦር ነው አሉ النبي عليه الصلاة والسلام فمن غض بصره عين زك ያደረገ أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه الله سبحانه وتعالى يا إيمان تفتنا لبولا يا كم سؤال يا درق اللتان يا تفتنا اسك يوم القيامة درس يا جنوال النبي عليه الصلاة والسلام አላህ ስብሓነሁ ወተዓላም ቁል ልልሙእሚኒነ የጉዱ ሚን አብሳሪህም ወየሕፈዙ ፍሩጀሁም አላህ አዟል አይናችንን እንድንከልል አይናችንን ዝቅ እንድናደርግ ከተለያየ አይነት ሐራም እይታ አይናችንን እንድንጠብቅ በተለይ በዘመነ ፌስቡክ በዘመነ ዩቲዩብ ሰዎች የሞራል ዝቅጠታቸውን ኮርተውበት በቪዲዮ እና በፎቶግራፍ የሚያሰረጩበት ዘመን ላይ አይንን መጠበቅ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ይሆን እርቃን የሆነ ከስነ ምግባር ውጭ የሆነ የሴትን ልጅ ክብር የሚያንቋሽሽ ፊልምና ቪዲዮ ነው ፌስቡኩን የሞላው ዩቲዩቡን የሞላው በሚሊዮኖች ተመልካች ያላቸው እንደዚህ አይነት ጸያፍ ፎቶግራፎችና ፊልሞች ናቸው። እነኚህ የቀልብ መርዞች ናቸው። ያይዋ በጣም አደገኛ ናቸው። ቀልባችንን የመመረዝ አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው። አዲስ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችና ፎቶግራፎች subconscious mind የሚባል የአም ባጢልን የመለየት አቅምን ይሰጣል። غض البصر የሚያደርግ ሰው ማለት ነው። አላ ይወፍቀን አላ ሶስተኛው መርዝ ጋር ልምጣ። እኔ ጋር አይደል? ኢንሻአላህ ሶስተኛው ጋር ደርሻለሁ የመጀመሪያው የመጀመሪያው ምን ነበር ኡስታዝ አብዱልፈታ እውነቱ ነው ይህ ነገር ከባድ ነው እባክህ ጠይ የመጀመሪያው ምንድን ነው ፍዱል አልከላም ዝም ብሎ ወሬ ማብዛት ሁለተኛው ከአይን ጋር የተገናኘ ነው የመጀመሪያው ከምላስ ጋር የተገናኘ ነው ሁለተኛው ከአይን ጋር የተገናኘ ነው። የህዝብ ብላ ያሻውን ሁሉ መመልከት ሐራሙንም ሹብሃውንም ሁሉንም ነገር አይናችን። ሶስተኛው ፉዱሉ አጣዓም ምግብ ማብዛት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፊማ ረዋሁ አሕመድ ምን ብለዋል? ማ መልአ ብኑ አደመ ዊዓአን ሸራን ምን በጥኒህ አንድ ሰው እቃን መጥፎ ዕቃን አልሞላም አሉ። ከሆዱ የባሰን መጥፎ ዕቃን አልሞላም። ዕቃን መሙላት መጥፎ የሚሆነው ሆድ ከሆድ የበለጠ መጥፎ የለም አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሆድን እንደ መሙላት መጥፎ ነገር የለም። ስለዚህ የሰው ልጅ ትንሽ ጉርሻዎች ይበቁታል አካሉን የሚያቆሙለት አሉ። ግን እበላለሁ የግድ መብላት አለብኝ ካለ ፈኢን ላ መሐላ فثلث لطعامه ወሱሉቱ ሊሸራቢሂ ወሱሉቱ ሊነፈሲሂ ያሉ አንድ ሶስተኛውን ለምግብ ያድርግ፣ አንድ ሶስተኛውን ለውሃ ያድርግ ለሚጠጣው ነገር፣ አንድ ሶስተኛ ደግሞ ለትንፋሽ ያድርግ። ሁሉንም በምግብና በውሃ ጥርንቅ አርጎ ሞልቶ ትንፋሽ አጥሯል። አንዳንድ ሰው አላህ ይጠብቀናል። አውሮፓ ውስጥ አንድ ግብዣ ላይ ትልልቅ ሰዎች የተጋበዙበት ግብዣ ላይ እንደውም የሃይማኖት ሰዎችም ነበሩበት ይባላል። እንግዲህ ሹክሹክታ ነው እና ግብዣው በጣም በልተዋል ሰውየው። ስቴር ሲወጡ ትንፋሽ አጥሯቸው ሞቱ። ላስ ደረጃ እየወጡ ማለት ነው። ሰው እዚህ ድረስ ተጨናንቆ መመገብ ሀቂቃ ቀልብን ብቻ አይደለም አካልንም አደጋ ላይ ይጥላል። በበኒ አደም ጊዜ በበኒ እስራኤሎች ጊዜ የነበሩ ወጣቶች ዑባዶች ነበሩ ይላሉ ዑለማዎች። ጠዋት ይነሳና አንድ ወጣት ምን ይላል? ላ ቱክሲሩ ጣዓም፣ ምግብ አታብዙ። ፈተሽረቡ ከሲራን፣ ብዙ ከበላችሁ። ላ ተእኩሉ ከሲራን፣ ብዙ አትመገቡ። ፈተሽረቡ ከሲራን፣ ብዙ ትመገባላችሁ ፈተናሙ ከሲረን ብዙ ትጠጣላችሁ። ብዙ ከጠጣችሁ ደግሞ ፈተናሙ ከሲረን ብዙ ትተኛላችሁ። ብዙ ከተኛችሁ ደግሞ ፈተክሰሩ ከሲረን ብዙ ትከስራላችሁ። ገፍላ ያመጣል። ልብን ከሚያደክሙና ከሚመርዙ ነገሮች ምግብ ማብዛት ነው። በተለይ በተለይ ሐራምና ሹብሃ ምግብ ደግሞ ከገባ የዛኑ ያክል ይመርዛል ቀልብን ማለት ነው። ዱዓንም እስትጃባ ከሚከለክሉ ነገሮች መሆናቸው የታወቀ ነው። ሌላው ፍዱሉል ሙኻለጣ አራተኛው ካላስፈላጊ የሆነ መቀላቀልን ማብዛት ነው። ካገኘነው ሰው ሁሉ ጋር መዋል፣ ከተገኘው ሰው ጋር ሁሉ ሻይ መጠጣት፣ መግባት መውጣት፣ ጊዜን ከዛ ሰው ጋር ማሳለፍ፣ ይህም የቀልብ በሽታን ከሚያመጡ ምክንያቶች ናቸው። ዑለማዎች ሶስት አይነት አራት አይነት ሰዎች ብለው ይመድባሉ። ሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት የመጀመሪያው አይነት ሰዎች በቀንም በሌሊትም የግድ ማግኘት ያለብን ሰዎች አሉ። እንደ ምግብ አስፈላጊ የሆኑ ሰዎች አሉ። እንደ ምግብ ምግብ በቀንና በሌሊት ካላገኘን ምግብ አካላችን ይደክማል። አይደለም እንዴ? እንደዛ ሁሉ በየቀኑ ልናገኛቸው የሚገቡ ሰዎች አሉ። የምግብ ያክል አስፈላጊ የሆኑ እነኚህ ሰዎች ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚያቃርቡን ዑለማዎቻችን መሻይኾች ወደ አላህ የሚጣሩ ሰዎች እነኚህን በየጊዜው ማግኘት ያስፈልጋል የምግብ ያክል አስፈላጊ ናቸው ሁለተኛው አይነት ሰዎች እንደ መድኃኒት ምንፈልጋቸዋል የመድኃኒት አይነት ደግሞ ምንፈልጋቸዋል መድኃኒት በየጊዜው ይወሰዳል እንዴ አስፈላጊ ሲሆን ይወሰዳል እንደ አስፈላጊነቱ የምናገኛቸው ሰዎች ደግሞ አሉ እነኚህ ሰዎች ምንድናቸው ለመዒሻችን ለዱንያዊ ጉዳያችን ለሓጃ የምናገኛቸው ሰዎች ናቸው ከሓጃችን ውጪ ግንኙነታችን ይቋረጣል ግልጽ ነው የስራ ጉዳይ ነው የሚያገናኝ ከዛ ያለፈ ልቅ የሆነ ግንኙነት አያስፈልገንም ስራ አላማ ያለንን ለዓላማው ጉዳይ ነው የምንገናኝ የቢሮ ኃላፊያችን ጋር ዝም ብሎ ይዋላል እንዴ ከሱ ጋር አይዋልም አይደለም ከስራ ጋር የተገናኘ ግንኙነት ነው የሚኖረን ማለት ነው ሶስተኛው አይነት ሰዎች ደግሞ ከዳ ልክ በሽታ አይነት ናቸው እንደ በሽታ ናቸው ልንጠነቀቃቸው የሚገቡ ናቸው ይላሉ እነኛ አይነት ሰዎች አብረሃቸው በመሆን ወይ ልታስተምራቸው የማትችል ወይ ሊያስተምሩ የማይችሉ ህይወትህ ላይ value add ሊያደርጉ የማይችሉ ጥቅም ሊሰጡ የማይችሉ ለዱንያም ሆነ ለአኼራ ምንም ጥቅም የሌላቸው አይነት ሰዎች ከሆኑ ደግሞ ከነኚህ ሰዎች ራስክን ማግለል ኢማንህን መጠበቅ ያስፈልጋል አራተኛው አይነት ሰዎች ደግሞ ልክ እንደ መርዝ አይነት ሰዎች ናቸው። ከቀረብካቸው ይመርዙሃል። እነኚህ ሰዎች ደግሞ ምንድን ናቸው? ወደ ሐራም እንድትመጣ ክፉ ነገር ላይ እንድትወድቅ ጥሪ የሚያደርጉልህ ሰዎች፣ እነሱን መራቅ ያስፈልጋል። ከጓደኞቻችን አራቱንም አይነት ሰዎች ልናገኝ እንችላለን። ወደ ሐራም እንድንመጣ የሚገፋፉን ለምንድን ነው? ወጣት ሚስት የለህም? በቃ ለምንድን ነው እስከዛው ድረስ girlfriend ምናምን ይዘህ enjoy እያደረግ ከዛ በኋላ ትደርስበታለህ። እዚህ ካላለፍክ እኮ ያን life በኋላ አትችለውም፣ አታቅበትም። ሰው በዚህ ችለፍና ትደርስበታለህ እዛ የሚልህ ጓደኛ ይህ በጣም አደገኛ ነው ማለት ነው አይደል እንዴ? ልትለውጠው አስበህ ልታስተምረው አስበህ ካልሆነ በስተቀር አንተን influence በሚያደርግ ሁኔታ እዛ ውስጥ መገኘት አደገኛ ነው ማለት ነው። ሙኻለጣን በሚመለከት ይህን ያክል ካልን حياة القلب ህይወት እንዲያገኝ ልባችን ህያው እንዲሆን የሚያስፈልጉን ምግቦችን በጣም አጭር ሰዓት ነው የተሰጠኝ ዘርዝሬ እንሻላ በመጠኑ ብዬ ቋጫለሁ ፕሮግራም እንሻላ አምስት ምግቦች አሉ አሁን ስለ መርዞቹ አውርተናል አለ ሰሉ አለ ነቢ አላሁመ ሰሊ አለ ሰይድና ሙሐመድ አለ ሰለም ስለ ቀልብ አደጋ ላይ ቀልብን አደጋ ላይ ስለሚጥሉ አራት ነገሮች ተነጋግረናል ቀልባችንን ደግሞ ህያው ስለሚያደርጉ አምስት ነገሮች አጭር ነገር ልበል አንደኛ ዚክሩላህ አዘ ወጀለ ወቲላወት ልቁርአን አላህን ማስታወስ ዚክር ማብዛትና በተለይ ደግሞ ቁርአን ማብዛት ለቀልብ መድኃኒት ቀልባችን ህያው እንዲሆን ያደርገዋል ዑለማዎች ምን ይላሉ ዚክር ለልብ ልክ ውሃ ለአሳ የሚያስፈልገውን ያክል ነው ይላል። አሳ ከውሃ ካወጣኸው ህይወት የለው። ቀልብ ከዚክር ከወጣ አላህን ከማስታወስ ከወጣ ደግሞ ይሞታል። ሐሰን አልበስሪ አንድ ሰው መጣና ልብ የደረቀ ምን ይሻለኛል አላቸው። አዚብሁ ብዝክር አሉት። በዚክር አለዝበው አሉት። ማለዘቢያው ዚክር ነው። ሁለተኛው መድኃኒት እስትግፋር ማብዛት ነው። ቅድም ወንድሜ መሐመድ ሳልሕ መሐመድ አወል ሳልሕ ዚክር እናብዛ፣ እስትግፋር እናድርግ፣ ጊዜው ደርሷል እያለን ነበራል። እስትግፋር ትልቅ መድኃኒት ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁሉም ወንጀላቸው የተማረላቸው ነቢይ በአንድ መጅሊስ ላይ ከሰባ እስከ መቶ ጊዜ ድረስ እስትግፋር ያደርጉ ነበር አለ ሰላት ወሰላም አስተግፊሩላህ ወአቱቡ ኢለይህ ይሉ ነበር ሶስተኛው ዱዓ ነው ዱዓም እጅግ መድኃኒት ነው ለቀልብ አልቅሰን ወደ አላህ ተደሩ አድርገን ዱዓ ማድረግ ቀልባችንንም አላህ እንዲያስተካክልልን ዱንያ አኸራችንንም አላህ እንዲያስተካክልልን አራተኛው አሰላቱ ዐለ ነቢይ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሶለዋት ማብዛት إمام أحمد بزق أبو تحديث لا النبي صلى الله عليه وسلم من بلوان إن إذنت يقامك أقرب يهونا سو كني كنا نتوز صلوات ما يدر قولوا النبي صلى الله عليه وسلم صلوات على الرسول من قد لا يهين تاكسيم لا يهونا الله سبحان الله الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى وسلم اللهم صل على محمد وعلى وسلم صلوات صلوات ما بزات بلا ساتشين لاي ሰለዋትን ማዘውተር ይኖርብናል። አምስተኛው አላህ ይወፍቀን። በጣም በጣም ብርቱ መድኃኒት ቀልብን ሀይ የሚያደርግ ደግሞ ቅያሙ ሌይል ነው። ሌሊት ተነስቶ ሁለት ረክዓ አራት ረክዓ የቻለውን ያክል ሰው ሁሉ በገፍላ ውስጥ ባለበት ሰዓት ላይ ተነስቶ አላህን ማስታወስ ቅያም ሌይል ዳዕቡ ሳሊሒን የሳሊሖች ባህል ነው። አዳ ነው ምንም ሳልሕ የተባለ ሰው በሙሉ አይተወውም ይህንን አላህ ያግራለን አጅሩ ከፍተኛ ከሆነ አንድ ነገር መስራቱም ከባድ መሆኑን በዛው ማወቅ አለብን ዚክር አጅሩ በጣም ከፍተኛ ነው ቅያመን ላይ በጣም ከፍተኛ ነው ሰለዋት አለ ነቢ ስ ሰለም በጣም ከፍተኛ ነው የዛኑ ያክል ግን ጥረት ይጠይቃል ኢንሻአላህ እስቲቃማ ይጠይቃል እንዲህ ካደረግን ልባችንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደርግልናል መልካም ነገር የተገራልን ከመልካም ነገር ውጭ የሆነ ነገር ደግሞ ለመያዝ ለመስራት ልክ እጁ የቆሰለ ሰው ሰሌን ማንሳት ወይም ደግሞ የሆነ የሚዋጋ ነገር በእጁ መንካት እንደማይችለው ሁሉ ሐራምን ነገር በዛ መልኩ መያዝ የማይችል መሸከም የማይችል ሰው እንሆናለን ማለት ነው። ኸይር ነገር ብቻ የተገራልን ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሰማን የምንጠቀም አላህ ያድርግልን። አላህ ዱንያም አኼራም ጉዳያችንን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዳር አላህ ያድርስልን ዱንያችንንም አኼራችንንም አላህ ያሳምርልን። እስር ላይ በግፍ ያሉ ወንድሞቻችንንም አፍያቸውን አላህ ይጠብቅልን። በአስቸኳይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እሱ ቻይ የሆነ ጌታ ነው። ቶሎ እዚሁ መካከላችን የምናያቸው አላህ ያድርገን። በዱዓ እንርሳቸው። አይኹዋ ሁሌም በዱዓችን እናስታውሳቸው። ሁሌም ዱዓ እናድርግላቸው አላህ እንዲጠብቃቸው አላህ ከእኛ ጋር እንዲቀላቅላቸው እንግዲህ መንግስታችንም አላህ ልቦና ይስጥልን አላህ ስብሓን ወተዓላ ቻይ የሆነ ጌታ ነው ሁሉንም ነገር الله يستكاك لنا إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته